Ahoj, vítejte v Tvození nás baví. Dneska se uděláme libičku, kterou budeme k tomu potřebovat modrý papír, černý fix, tušku a bude to na čas, tušku a, a polštářek a tuhnoucí lepidlo. Nejprve si vezmu papír a plavítko. pak si udělám nějak takový úhelný střed. Kdo chce, může si udělat větší akvárko s rybičkami, ale já dělám menší, aby se mi nezdržela moc. A vezmu si nůž kávy Papír si odložím a vezmu si tu kostičku. Pak si přiměsím ubrousek, jak to bude a vezmu si, si tady lepidlo. Otevřu si ho a takhle si na tady to kydnu. a vezmu si a pak to ta, a teďka to sem přelípnu takhle. Lepidlo si tady zadělám. A vezmu si, si fix, kdy namaluju si takhle takhle libičce hlavičku a tady takhle pusinku. Kdo chce, může, že i tam i ty. Pak si tady udělám očičko a tady udělám šupinky. Tak, když to máte, namalujte tady ocásek. Mm. A když máte už i ten ocásek, tak si tady kdy vezměte, tak si ještě nechte tu fixu a udělejte tady bublinky. tady takhle uděláme hlavičku. A dále uděláme takové jakoby poutvičku. A teďka si vezmeme teďka si si ještě necháme na chvíli fix, aby jsme dodělali tady ty takhle ty čálky, aby rybička prostě vypadala hezky a takový ty detaily. Pak, když tady to mám, máte, tak si, si tady udělejte ten písek, jak tam mají. Já si vezmu žlutou, aby jsem ho mohla vymalovat. No, je to spíš zelená na modou. ale i tak. Pak si tady udělám ty. Takový blány, moský. Zas, zas, eh, zasy. udělám tady a pak si vezmu ještě ten černý fix a udělám tady víc bublinek. A pak, když to takhle máte hotový, tak si to vybavíte. Já si vezmu zelenou na tady, ty klap, na tady tu, to tělo rybičky a pečlivě to vymaluju. A tady si vymaluju i tato, ale jinou barvou. to si vymaluju třeba oranžovou. A když to máte vymalovaný, tak si můžete vymalovat tady i tady ty poloutvičky. Aby se vám to víc líbilo. A když ty poutvičky máte a dělali jste na licho zelenou, tak si to ještě přemalujte. teďka už to máte vlastně. Tak a